Дорогие товарищи и товарищи, за нашими плечами 2020 один из наиболее интенсивных годов в истории белорусского общества и анархического движения. Солидарность стала главным оружием в борьбе не только с диктатурой, но и коронавирусом. Именно коллективными усилиями мы смогли побороть первую волну эпидемии. После весеннего банкротства белорусской диктатуры мы восстали – восстали не только против Лукашенко, но и всего того, что он символизирует — авторитаризма, фальшивой стабильности, лицемерия и безразличия. Мы восстали ради свободы. Последние шесть месяцев наше общество переживает одни из самых жестоких репрессий за всю историю страны. Не имеет смысла называть цифры репрессированных. Они стали настолько большими, что нам уже сложно понять их умом. Вместо цифр мы напомним имена убитых, которые останутся в наших сердцах навсегда. Александр Тарайковский, Александр Вихр, Никита Кривцов, Артем Поруков, Геннадий Шутов, Константин Шишмаков, Денис Кузнецов, Роман Бондаренко. Но через терни мы рвемся к звездам, Несмотря на репрессии, наше сопротивление продолжается. Мы выходим тысячами на улицы каждую неделю. Мы продолжаем организовываться на рабочих местах и в дворовых инициативах. Поезд организации уже не остановить. Мы почувствовали вкус свободы. Если бы вы спросили нас год назад, что ждет нас в 2020-м, мы бы представить не смогли, что мы все коллективно проснемся от долгого сна, встанем с колен и гордо пойдем плечом к плечу бороться за будущее без диктатуры. Мы не знаем, что ждет нас в 2021, но мы знаем, что в этот год мы идем вместе, и такого чувства солидарности мы еще не испытывали никогда. Мы верим, что вместе мы сможем освободить наш мир от лжи, насилия и беспредела Лукашенко и его друзей. Но, дорогие друзья и подруги, мы остаемся анархистами и желаем, чтобы в 2021 мы добились не нового сильного лидера, который сможет повести нас в светлое будущее. Мы хотим добиться большего и стать независимым обществом, которому вместо сильного лидера нужна свобода. И мы призываем продолжить борьбу в 2021 с первых минут Нового года. Выходите на улицы и встречайте Новый год не в кругу семьи и пары друзей. Наша семья — это все мы. Соседи, друзья, знакомые и родственники. Мы все в этой борьбе вместе. Именно поэтому в новогоднюю ночь мы пойдем маршем к центральным елкам и сделаем все возможное, чтобы встретить этот Новый год в борьбе. До встречи на улицах революционной Беларуси. Ваши анархисты из Промня за свободу, равенство и солидарность.